Existe un conjunto de normas europeas que se utilizan para verificar que un producto o un juguete es seguro y es conforme a los requisitos de la Directiva de Seguridad de Juguetes. La más importante es la EN71, parte 1, que hace mención a los requisitos de tipo mecánico, de un juguete. En ella se verifican aspectos como por ejemplo la presencia de bordes cortantes, la presencia de puntas punzantes y sobre todo en el caso de juguetes para menores de 36 meses, por ejemplo la presencia de piezas pequeñas que podrían ser peligrosas para un niño de corta edad que las pudiese ingerir. Otra parte de la norma e EN71 es la parte 2 de inflamabilidad. En ella se verifica que el comportamiento del juguete en el que el niño se puede introducir puede ser peligroso o no en caso de que haya una aplicación de la llama. Por ejemplo, se aplicaría para disfraces o casitas de tela. Cuando hablamos de la norma N71 parte 3, nos estamos refiriendo a los aspectos de tipo químico de migración de ciertos elementos químicos de aquellas partes del juguete que el niño pudiese chupar o ingerir durante el juego. Además, en el caso de los juguetes de tipo eléctrico, se utiliza la norma EN 62115, que contempla la seguridad de algunos aspectos como por ejemplo el calentamiento del juguete durante la utilización del mismo en caso de incluir pilas, el diseño de los alojamientos para las baterías del juguete para evitar que haya posibilidad de cortocircuito. Y es una norma muy utilizada puesto que a día de hoy la gran mayoría de juguetes incluyen eh, baterías para su funcionamiento. También hay otra serie de normas que tratan sobre categorías de juguetes muy específicas. Por ejemplo, la norma N71 parte 4 trata sobre los juegos de experimentación químico. La norma N71 parte 5 refiere a otros juegos de tipo químico distintos de los de experimentación. También la norma N71 parte 7 trata sobre las pinturas para dedos. La norma N71 parte 8 refiere a los juegos de actividad para uso doméstico como por ejemplo columpios y toboganes. En las partes de la norma N71, 9, 10 y 11 se verifican los compuestos químicos orgánicos. También en la norma e EN71, parte 12, trata sobre las nitrosaminas en juguetes y globos. La parte e EN71, 13, refiere a los kits cosméticos y los juguetes olfativos. También la norma N71, parte 14, de reciente publicación, trata sobre los denominados trampolines de uso doméstico. Con esto habríamos visto un catálogo de las normas que se utilizan para verificar que un juguete es seguro. Os aconsejamos, por tanto, que siempre consultéis las normas de aplicación de los juguetes que vais a diseñar o fabricar antes de iniciar cualquier proyecto. Vamos a comprobar si la arista que se ha generado durante los ensayos pertinentes presenta borde cortante o no. Para ello se utiliza un equipo en el que hemos colocado una cinta que simula la piel del niño. A continuación se aplica, se hace girar y comprobaremos si esta pequeña lámina de plástico con una textura y resistencia similar a la piel del niño se ha cortado. Como veis, la cinta no se ha cortado y por lo tanto significa que esa arista es segura. El siguiente ensayo que vamos a comentar es el de piezas pequeñas. Posiblemente sea uno de los ensayos más conocidos y de mayor trascendencia para valorar la seguridad de un producto. Se hace de la siguiente manera. Cualquier elemento que pueda entrar completamente dentro de la galga de piezas pequeñas significa que es una pieza pequeña sería eh, no adecuado para menores de 36 meses. Por ejemplo, este elemento que sobresale por la parte superior de la galga no sería una pieza pequeña. A continuación vamos a ver un ensayo de aplicación a los elementos magnéticos o imanes. Fijaros que cuando un juguete incluye un elemento magnético debe verificarse, entre otros aspectos, la potencia que presenta o el índice de flujo magnético. Se efectúa mediante una máquina en la que colocamos el, equipo, el sensor, y nos va a determinar las características magnéticas del mismo. Una vez realizado el ensayo, se verificaría si está de acuerdo con los requisitos que indica la norma al respecto. Este es un ensayo que se aplica en los juguetes de tipo eléctrico y de acuerdo a la norma 62.115. En aquellos juguetes que incorporan pilas se aplica un ensayo por medio de un impactador durante seis ocasiones en las que se va aplicando en distintas partes de su carcasa la, un impacto para comprobar si tras realizar dichos impactos se ha producido alguna no conformidad. Es muy importante comprobar que después de dichos impactos no haya ningún elemento en la caja de pilas que pueda resultar peligrosa para el niño.